පසුගිය දිනවල සිංහරාජය තුළ සැරසරු වනාලියා නිලූ කළුපිටේ ගම්මානයට ඇතුළුවීමත් සමග ගම්වාසින් නොසන්සුන්තාවයට පත් වුණා. පොලිස්ථානය මගින් සිදුකරු ලබන විශේෂ නිවේදනයයි. එළුව ප්‍රදේශයට වන අලියකු ගම්මැදීම හේතුවෙන් අදිසි තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබෙන බැවින්. ප්‍රදේශවාසී ඔබ සියලු දෙනා තම නිවෙස්වලට වී අලියා පළවා හැරීමේ කටයුතු සඳහා සහයෝගය දක්වනවෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. මේ හේතුවෙන් නෙළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පොලිසිය හා වනජීවි නිලධාරීන් එක්ව අලියා සිංහරාජ වනාන්තරයට පළවා හැරීමටයි කටයුතු කළේ. ඔගල ජනතාව බියෙන් පත් වෙලා ඉන්නේ. අපේ ජනතාව කවදාවත් මේ වනාලියෙක් කියන මේ ප්‍රතිශි දැකලා නැහැ. කට්ටිය බලන්න යනවා. ඒකින් මම හිතන්නේ වනජීවි කට්ටියට වහම අමාරු වෙලා තියෙනවා. මෙයා එළියට ගියන කාටවත් සතර කරදරයක් නොවේ. මිනිස්සුන්ට ඉරියක් නොවේ. දේපලවලට ඉරියක් නොවේ. එළියට ගන්න